加油！啊，怎么这样？我夹到了。我夹到一个蛋蛋了。我夹这个。哇，你怎么会夹？我觉得。 再夹一步，呃，他会修吗？你用手拿不可以用手拿，要用脚。你看，你看，我在吃好。我觉得我是这样。对。多时间。那还有再夹一碗。你叫我夹一个。再多，你可以夹几碗呢？ 那再帮我夹满吧。再帮我夹。要用筷子。嗯，噔噔噔噔。好，可以夹了。结束了。完。啊，他没有音乐了耶。好，开始。 这是肉肉。好了，来这一遍，要全部放回去，要全部放回去啊！你那个没有放回去，要全。